саған озырайын десе құдай айырған мал екенсің ше мал базарға бір жол жіберсем атаң озырайын десе бір қаяқта нормальный қой тап келбей көкбей қой тап келіп тұрсың да мен аны қаяқтан біліп қойып тұрмын какая разница қойда да е көрмейсің тетті қойды қандай келесің ей көкме менен соо қойдың айырмасын білмейсің бе а мен аның көкме екенін қантып білішім керек эле көкме дегенді мындай жақсылап қарасаң өзі момып тұрады көкме деген момып бір орында момып келесі өте бүйтіп тұра береді емен аласыз бұл келе соны енді бұл көкмен емне қыласыз енді мұны қантып сатам мен қантып бұл мал болмайды да мұны қантып қойып қыласыз енді емне қылыш керек ата жөн тұрыңызчы аға міне есеп шығартмақ білеңіз не oldu? Ne? Bir yerini unutamadım. Like Ma conosci Дарнарбан? Не, ор атасын успокойшы дарын жөн ілчі бербейді да. Успокойшы дары керек болды. Успокойшы дары берем бар. Неге, аны неге ішіш керек, не? Үйде бірдеңе болды, не болды? Жоқ, атам, ата-энелердің жиналысына кеткен. Кече қыздар о тулаңын мо ұшы гүлдап кеттір бе? Оға? Яқшы, яқшы. Ята, ұшыл үш қыздың қайсынысы мені кеді ойлайсыз? Ұшыл үш қыздың мені ортоншысы сені көрш керек, ә? Аны қалтып білдіңіз? Қалтып білмегілім. сразу әзіле білдің, апаңды раздыра жене қылпаштады ғой. Ya Emir'in. чоң ата. Ай. Кече күнү Жана математика мугалимди элдин баарына уят кылып турсуң го эмне дедиң эле менби сен деген отуруп алып элдин баарына айткан турбайсыңбы математика дей деген физкультурник агай менен постоянно үйүнө чогуу кетет деп аны математика жей деген элдердин баарына өзү айтты экен. математика жейиңби эмне деп чоң ата досым өкөз артқы партада шураш отырғанбыз анан математика ежей, ай аймерен шуурашпа деди баарыбызга эле айт биз да күлөлү дебедиби анан элдин барын айттым де? ооба айткам машинаныкына е кошунаныкына кошунаныкына ей жөнүнө кара бересиң жаман көрүп атпайбы сен ей жаман көрбөйбү э ей жаман көрбөйт ей бир күндө он жолу клеткасы канча жаман көрбөйт ей жаман эле көрүп атат колтой эле ошол кунда наоборот сен эле жетишпей аттың беле деп атпайбы ээйним ылдыйкы базарға тыштап койчу мени конечно базар жок кандай базар жок базар кечүрү бар емес беле эй мен ким карайт сени саат мына тогуз болуп мен жумуштан кечкем чоң энең менен чоң атаң жанына алып барам отуруп тур мә қайыр ошаққа аяқты ешкім жоқ зерігем зерікпейсің ана үйден кім қарамақ эле сени бол бол бол мен кечигем жумуштан чоң энең менен чоң атаң жанына отуруп тур саат кечинде беште алып кетем мен неме сегиз саатинде чоң энем менен чоң апам мүрзөсүн кайтарып отурайын маймылдан жарылдықпы анан айын десе адамдар деген кичинекей кезибизде баардыгыбыз маймылдан жаралганбыз мен дагыбы сен дагы маймылдан жаралгансың сиз дагыбы мен дағы кичинекей кезимде маймыл болчу маймылдан жаралганмын маймыл кезиңизде сүрөтүңүз барбы Selamünaleyküm. Aleykümselam. Elginde betin göre durgan gün var gene. Ah. Ne, cumuştan çıktın mı? Cumuşta, cumuşta. Geçke, kabinette. Kabinetinizde el yok mu? El var vayke, bizdeki var. Üngülü oturup iştegen cumuş, tamam. Üngülü kara oturup iştegen cumuş. Telefonundaysın bu. Ki televizör bu. Ayaktaki telefon. Ginekolog mu огороддо жумуш күйүп атса эмне эле тетек аркы көчөгө чуркап барып келип атасың э ылдыйкы көчөдөгү мурат байкенин жамбашына укол сайып келдим кандай кандай каягына сайып келдим дейсиң ой ата жамбашына эй эй сен жамбашка укол сайганды билесиңби аны каяктан үйрөндүң эле коркпойсуңбу сен ой мен жан беле ә? мага бир доктур айткан коркпой эле сая бер эй Эмир! эй ал укол сайғанды сен оңой ойлоп отасың, бия же стройка кылгандай же сайып же тиги малина тиккендей көрүп атасыңбы эй ал башқа сайыш деген укол ал ойыншығы мәс, эй ал деген жаман страшный болады, эй ата доктор байке айткан Самый главный сен жамбашың емес деген. Эй, бала, эй. Эй, эмне деп атам, эй? Сүйлөшүп атам го. Сүйлөшүп Эй, эй бала, эй. Э, эй угуп атасыңбы эй азыр ата менен сүйлөшө алайынбы эмне болду эй ушунча ушунчада көп сүйлөшөсүң эй эки сааттан бери сүйлөшүп атасың сен кандай кудайдын баласың эй ушу силердин айыңардан пособияны көтөрбөй атат эй канча миллиард сомду жалаң телефонго сүйлөшүп коет экенсиңер деп пособияны көтөрбөйбүз деп атат айланайын сүйлөшкөнүңөрдү токтоткулачы айланайын ай ушунун баарын көрүп коюп атпайбы же тигилер билип коюп атпайбы эй тоқтатпа азырақ сөйлесу керек пособие пенсия дегенді көтеріп оқытыңдар